Siap. Siap alhamdulillah. Oi, striker kita dekat muka. Allah. Aku dengar eh. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mukanya main. Mana lagi? Ha, ada tu. Amin, Amin. Kau, aku duduk. Tidur, tidur. Tidur. Ha, tengok, Amin. Dia mana? Dia mana main kita baju ni? Oh, patutlah. Ambil, ambil. Ni awak cuci je. Ngantuk tidur dulu. Sekarang tadi pukul 6.5 berapa? 5.50 hari kan? Ha, masa 5.50 hari. Sejum Lena dulu lah sebelum sebelum nak pergi game tadi. Saya dah mau semayang. Ngantuk eh. Tidur tak. Tak Lena rumah dia berdengkok kuat. Itu. <laughs> Ha, ini dia kita dapat. Itu lah, bau special blend. Ni apa nama ayam dia ni? Maciapong. Maciapong. Ha, maciapong. So hari ni ini simple style nak test. Ha? Ah ni pure mak. Baju bowling kan? Baju bowling. Hei. Mio rembat baju aku kan. Ha, oh same. Jahanam orang ni apa ni punca dia. Jom kita try Bismillahirrahmanirrahim Hmm Eh, lain macam lah Babak ni dah eh, sedap Dia pai pahit sikit Oh, sedap lah Oh, sedap kan Sedap Hang buat hang pancuh lah ni. Ini dek. Oh, ingat dewa pancuh. Oh nak puji lebih hik. Tak ada. Tak lah. Mata merah eh. Tu mesti dah memang. Kuat kau tadi. Weh. Kuat tadi makan. Dia makan dalam boleh. Tak kan makan ni tadi. Kau makan lah orang tiga orang empat ni. Dah tu. Dah ni bawa. Kenak ya. Makan medi. Sudahlah. Tamo sini dah dah makan dah. Kami dah makan dah. Tolong kenyang ai. Terbalik tak nampak tak nampak brand. Pusing sikit. Ah itu ah, dia. Ha. Dia semua dia. Kau dah ada kan? Okay, so kita bincang asal diri macam mana? Eh, makan Oh, makan lu, makan lu, makan lu. Sakit tak, sakit tak, tak selera makan. Eh, kau betul eh. Ha? bau bau bau. Bau bau bau. Bau bau bau. Bau bau bau. Bau Eh, Queen lah. lah, <laughs> ada umpan lah. Tak payah lah, Aizan. Queen ada umpan lah, weh. Kenapa? Pagi, 9. 9? 9 pagi. Sampai Allah. Ha, sampai ke Allah, Wan. Aduh, saya kena sampai, Wan. Ke Allah, Wan. Baik. Dia orang bagi. Hang gerak lah, seorang ah. Tuan tak bawa member hang. Lah, hang kata tu, Nuha Nuha nak pakai baju Nuha tu. Hmm. Dia oh. dia. Dia orang kata dia. Oh. Ha, okey dah. Ha itu tak ada marka 2 bulan ah. Ya, kali nasi aku pikat. <laughs> Jangan marah. Jangan <laughs> marah. Tanya aja. Eh, mesti ikut kopi hitam Weh, buat ketepang Hah? Lapte Sabak Lapte Memang ketepang tak, weh? Ha? Tak, weh ha? eh? Dia punya kuah kuah daging ke tak? Kau tak kenal air pulau kan? Ha? Tak kenal air pulau Ya eh. eh, tu macam padu lah Aku nak KL kalah lah Kalau yang tapang KL kalah Ya ha, Kalau aku lah pulau aku tahu eh. sorry Nanti yang kena bawa pergi yang pulau ni ah. Lagi sur lah Lagi sur eh? Apa sel Sulaiman nasi enak. Sulaiman? Tak habis Ha ah, dengar. Ini dia. Ah ini kena dekat dah. nah. Dia tutup dah. Dia tutup. Itu itu. Kemaju kau dia. Ha tu ada ambil dia tadi. Eh, ni lagi sedap eh. kan. Nombor satu. Nombor satu. Sebab dia depan mata. Sebab depan mata tu makan tu tinggal tu. Gila apa ni. Mari makan makan makan makan. Kami kenyang. Oi tukar lah. Tumpah tumpah. Tumpah. Ni tak tahu tu apa nama homestay di Bendang. Ha. Oh ya, yeah. jangan jom kita pergi pusing kat. Okay. Memang benar. ada benang. Aduh lah aku duk marah. Kata homestay Bendang, homestay Bendang lah kita tengok. Oh, ni dia Bendang dia. Oh, patutlah panggil benang. Ni kau benang ni ayam penuh ni. Benang. Benang. <laughs> Dia tak ni. Oh. Kunci, dia kunci. Kunci dia. Kan. Makan. Makan, makan, makan, makan. Steady lah, oh, ya. Steady. aku tak kena. Tak ada kerja ni. Bukan bagi dia ni. Ni upah, upah tak bina. Tercapai mas selamat eh, nombor tiga. Matlamat nombor tiga tercapai Menjadi ukuah Hei, boleh bancur tape pula Oh, susah-susah lah Susah lah bawang kita eh. Oh, bu cerah sikit Oh, dia ada merah skill sikit, skill, skill. Kau debat skill sikit dia. <laughs> Ah, ini. Kau panggil apa ni, Wan? Kalau ni panggil apa? Kau panggil traktor trek. Traktor trek. Ya, dia, dia, dia, buat apa dah? Dia tengah tarik tanah dah, tarik. Oh, tarik tanah. dah lama nak ni lah, Ya Nah, botol lah Tu botol juga lah kan botol tu brand Tapi dia dah jadi macam Maggie ya Dah jadi macam Maggie Kan Kau panggil Maggie ah. Ha. Ni ni Adib. <laughs> Saya. Eh? Baik. Baik. Baik. Hello Adib. Eh, hey, apa aja eh? Ha? Jauh dia sama. Paling jauh. Paling jauh. <laughs> Eh, sedih eh? ya. Kan dibawa sulat elok dia, Cik? Ha, Cik? Ha? Itu dia, Pak. Lah, steady lah, steady, steady dulu. Makan, makan, makan, makan. Aiskrim, aiskrim dalam teh. Oh, aiskrim teh. ice cream, Bawa gubi, bawa gubi, bawa gubi, bawa gubi, bawa gubi. Boys. <laughs> Kita kena tengah tunggu imam. InsyaAllah. InsyaAllah. Daripada poin nak salam. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah. Uish, hebat baik, tu lah InsyaAllah, insyaAllah Tu, tu, tu, Muzir dengan pakai selak Imam, Imam dengan pakai selak, kita tunggu sah eh. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah <laughs> Aku tak sini lah kamera Eh, aku tak sini lah, kita live Live semayang <laughs> ah, Assalamualaikum, so Dah semayang Ni Alhamdulillah dah semayang Kita bersama Imam Imam lagi cakap jering sepatu <laughs> So uh, Game ke start Ke 9 So sekarang kami dah gerak Wih pulih Apa? Ah, pergi Sana rumah sana rumah sana So macam biasa bila sebelum start game Kita akan tanya satu soalan yang penting lah Fati Agak-agak menang apa hari Assalamualaikum uh, InsyaAllah kali ni kami akan buat yang terbaik dalam dua satu lah 2 Kita try yang terbaik lah Ay, Masih okay. rendah dulu punya Tak apa kita tengok 2-1 Siapa menang? Dua satu menang? Kita menang Kita menang 2 lah Game 14 Game menang Okay Mac Ah bagi saya serim tak apa. Serim tapi tak apa. tapi bagi semua seronok. Yang yang ah, penting. Dia kan okay. kata target kita. Enjoy enjoy kan. Enjoy enjoy. Serim. Oh. oh. <laughs> pulau tu kan bunyi pulau. Bunyi pulau. Kan? Okey Menze, imam okay. kita. Motor, motor laju. Motor, motor, motor laju. So kita tengok dulu motor tu. Motor. Motor sebelum ni nombor. Haran ni cari motor. Tak ada motor ni. Banyak yang motor. Okey. Okay. Uh, eh, hari ni kita punya game Menang kalah tak penting. Yang ya. penting kita apa dapat jumpa semua balik. Oh, ha, itu yang seronok tu. Rapat kuah. Eh? kan. Ya, yeah, betul. Alhamdulillah, alhamdulillah imam. Alhamdulillah. Ada imam muzik kita. Yeah. So driver kita Omak ni ya. top scorer kita. Top scorer apa kita insyaallah kita akan kalah. <laughs> Sebab kita kita bagi peluang kat sini-sini kita lah. Ha, kalau apa tu? Ha, sebab depa main setiap bulan, ha. kita main 2 bulan sekali. So kan? ada ada beza kat situ. Betul betul. Lagi pun kami ah. ha. dengan kekalahan ni biasa. Ha, benda biasa tu. Insya-Allah kita akan kalah. Berapa kalah? Kita akan kalah tipis 1-0. 1-0 ah. Eh? 1-0 sebab dolah kan tiba keeper tu dolah tu. Aku dua dolah tu. Hmm. Lekeh aku keeper Liverpool ni. Kelleher, Kelleher bukannya Elephant, Kelleher. Ha, itulah kita dah dengar daripada tim Reta Arus Nanti kita interview tu geng Reta yang kedua dan seterusnya lah Jumpa tadi pakai kan? Jumpa dengan map eh? Hmm, lawa Balik ni dia buka lagi kan? Lampu ni kan? Kau tak buka dah? Tak buka lah, pukul 12 lepas tu boleh kan? Dah dapat pukul 12 Oh, auto lah, ha, pukul 12, semua Semua goyang Okey, dah sampai Kosong tak ada orang main lagi. lagi. So basically, basically orang Perlis ni dia tak main Dia tak main Tak main bola sangat ke macam hati? Bola padang dia tak main, dia main futsal <laughs> Haa futsal Dia pun main futsal lah Orang Perlis banyak main futsal, dia pun tak main bola padang sangat So rezeki lah kan Kunci kan orang main? Kan? Haa kunci aku Ni velfire, sepik kat Sam huh. Oh. So jom kita tengok tim-tim. Duduk tepi tu kau ya. Main sepak-sepak tepi tu. Pak pum bum, pak pum bum. Okay, so kita tengok sponsor tong air kita. Ali Ali Hashimi. Ali Juden. Ali Juden. Ya saya. Apa khabar? Siang. Kita kok. Kita. <laughs> Oi, okey. Ingat demam ni. Ah, Ingat demam. Salah. Jangan lemah, jangan lemah. Jangan lemah. Lewan ada aku lega dah. Kita nak ambil lari eh. Ha? Kita ambil lari, lari eh. Kubai marah je ni. Kubai aku baik tengok marah oi. Kubai Kubai tak tahu. Kubai tak tahu. Kubai tak tahu YouTube. Kubai tak ada YouTube. Wong. Okey, jom. Okey. So, Kaim, sementara sementara Pak Lampu tahu kau lagi macam biasalah acara wajib ah. Sebelum kita mula lagi ni, ah, okay, agak-agak ah, sat, Tunggu dulu agak-agak berapa menang dan uh, ucapan sikit lah okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, pada malam ni kita dapat lagi berkumpul untuk kita uh, um, apa ni melakukan perlawanan di antara Gen 14 dengan 13 13 okey jadi prediction saya pada malam ni ialah 2-0 kita menang 2-0 kita menang. Yes. Oh. Baik ya. Okey. Okey. lampu buang lagi fashion eh. Lagi cerah kan? Lagi cerah eh. Okey. So dia macam bawa gini ah. Oh, gitu dia. Okey, Syafiq. <laughs> Okey. So berapa prediction? Aku tu 16. Ha, itu 16. 18. 18. Okey. Agak-agak berapa prediction? Dua satu. Menang dua satu ah. Ha? Hu, baik ah, baik baik baik baik. ini ni kita kita kita, kita tanya keeper kita. Hari ini keeper rasa dia macam lain macam sikit. Dia dah dapat rehat. Itu dah dapat rehat dengan kita. Okey keeper. Keeper. Macam mana? Ha, hari ni macam mana? Prediction, prediction. Prediction ah. Ha. 3-2. Ha? 3-2. Kita, kita menang 3-2. Kita menang 3-2 insya-Allah. Okey. Insya-Allah, insya-Allah. kita ambil pula. So prediction berapa hari ni? Ha? Ya? Berapa biji? Menang. Oi, menang. Menang ke kalah ke apa agak-agak prediction? Ya aku ditugaskan untuk uh, menjadi gas biji. Ha. Ditugaskanlah. Eh? Ha. ha itulah tugas saya. Itulah bos biji, bos ha. biji. Ya. tak saya UI. Kalau UI dah bos biji saya selamat. Ah, ha. Ah. Okey, okay, eh? pandai ah, pandai ah. Ya, tugas saya assist saya. Ha? Assist. Assist dah. Agak-agak berapa? Mungkin AC 5 Ha? 5-5 5 ha? 5-0 AC lah AC lah Pokoknya 5-0 Kembali okay. balik Adik, berapa ya, ya. Ha? Kita menang kita tak mau hmm. Kalah pun kita tak mau Ush, oh, Seri lah Seri pun tak mau Ush. Seri pun tak mau Seri pun tak mau Ush, Susah lah ni nak ah, kira je ni <laughs> Dia duk fikir malam-malam fikir lah ah. malam kita dapat jawapan lagi menang lah <laughs> Itulah duk fikir sambung fikir ni lah. Okey kita sambung fikir Sambung fikir balik <laughs> Okey Dewan. Ui dia bubuh minyak ada ni. Dia oh, macam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni orang kuat kita, orang kuat kita. Hai tu, hai tu match tak turun. So hari ni kita oh, nak tengok. Kita baru nak belajar-belajar main. belajar-belajar main ah. Hmm, kita, kita tengok apa kehadiran dah, star. Eh? Insya-Allah. So gagak apa? berapa eh? Kita hmm, tak banyak ah, lah boleh Ada dalam Beli dalam 2 biji cukup lah 2 biji eh? lah 2 kosong insyaAllah insya hmm, InsyaAllah oh, ish, Baik baik baik oh, Okey bang agak-agak berapa? <laughs> Seri, seri. Seri eh? Seri. Seri apa tu? Kosong-kosong. Kosong-kosong Kosong-kosong. Oh, sama-sama kuat. Okey, siapa lagi eh? Ya? Mati dah. Koin dah. Mio. Ah, defend kita. Okey. Mion. Ya. So, gagak apa lagi? 2-0 insyaAllah 2-0 insyaAllah ha? Ya. Menang 2-0 InsyaAllah 2-0 ya, Steady ya MVP Steady. kita Adakah hari ni Mio akan MVP lagi sekali? Allah, Insya Allah. <laughs> Okey. So uh, oh, Panah ya panah. Woi, terang ah. Terang ah. Mungkin tolong suluh tak? Terang sangat. Ha, okey. So, dah tanya semua prediction kita tunggu orang lain. So, untuk Yasin pula, Yasin predict hari ni mandangkan gen gen berapa ni depa ni? Gen 13 ni depa macam power dan selalu main tiap-tiap bulan dan kita pun 2 bulan sekali kalau tengok dengan stamina player-player kita ni rasanya mungkin mungkin kalah 2-1 lah mungkin kalah 2-1 tapi ataupun menang 2-1 itu je okay, <laughs> kalah. lebih pada kalah tapi dia 2-1 dia tak banyak sangat insyaAllah Ui, <laughs> ada orang belakang ok lah itu saja kita tunggu lagi player lain bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jom Money. Oh, I Cikgu. Hui, cikgu yang jual dah. Mantap, mantap. Boleh ganti tempat aku. Tadi nampak cencok. Hui, banyak bola. Ha? Ha? Tu dia. Banyak bola, banyak bola. Cantik, cantik. Malu, malu, malu. Malu, malu. Ha? Eh? Oi, kita ada Ronaldo. Oh, oh. Ah, nah baju Wei, lama tak jumpa ah. Belum sikit. Oh, Allah Allah. Lain macam. Hei, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, malu. sehat, Ni lagi kena main eh, lama sikit eh Ini live ke mana? Hah? Ada Rekod lu Rekod lu, rekod lah. lu Kalau menjarut ni potong ha. Tak apa, kita teruskan agenda kita. Ah. Itu kan kemenangan tertangguh. Ha. Ah. Ah. Ah, Hai. <laughs> Itu Pak Ichak tak turun. Tangguh ha. Mana dah? Suhaid. Oh, Moti. Muka Moti si A turun hari ni. Akhirnya si A turun tak? Kita tengok si A perform. Buat turun. Si A si anak nak perform eh. <laughs> Haris. hey, selamat. selamat. Awan je, awan je. Kami main kat kami main kat depan Amar. Ah, main, main, main. Aku tak pernah main ini. Weh, orang polis memang tak main lah waktu, waktu malam. So, main waktu malam tapi okay, tak layak okay, lah cikgu. nak main. Bila duduk atas, tengah tu tengok. Oh. <laughs> Dia Liverpool so, dengan Asda tetap bersama. Tanya hantu ah, pun apa tu. Hey, dia kena kat pulau apa? Haa, oh, pulau pulau apa? Apa, apa, apa, apa, apa. Oh, punca petik. Abah, abah, abah kami. Kami di sana di sekolah dulu kami petik ah. Oh. Ah, tu kan. Haa. Itu jangan cerita. Cerita sini habis sini. Aku buat. Lah. Kan? Bahaya tu. Okey, okey. Faham, faham. Ah, cikgu tak salah aku ah. ya Allah. Datuk, Datuk. Hei, nanti nak tanya. Kamu yang pilih hang ah. Dah dah aku main dengan Syahid. Dah dah. Balik ah, tadi. Ah, oh, patutlah. Patut aku tanya. Ni ni bulan apa ni? Bulan pagi bulan. Mana Jen Jen mah? Jen 13. Tak tahu. Okey, so mana gambar kat sini kan? Okey, agak-agak berapa prediction? Ya. Prediction aku. Sat, sat, seorang lu, seorang-seorang lu, seorang-seorang lu. Padi lu ah. Aku nak menang. Ha tapi 1-0 lah 1-0 lah tapi aku rasa seri seri ya ha. seri apa satu sama satu sama okey Papa, agak-agak kita menang kita menang 0-2 0-2 <laughs> pandai eh pandai okey Suhail Suhail why sebagai striker dah 2-1 cukup ah 2-1 menang ah 2-1 menang insyaallah menang hang buruh biji ke ha buruh kita pukul ha okey cantik cantik cantik jiwan oh, pernah lagi jiwan hello so, ya agak-agak apa menang Malah ni ya. ha. Lima kosong bagi dia bah. Oh, oh. oh, lima kosong dia macam oi. <laughs> Okey. Yakin tu. Orang Kena yakin. Ha, kena yakin lah. Apa, apa, apa, apa. Apa? Ada ikut pengalaman orang tua-tua. <laughs> Ha, ha. Kita bermain di tahap prestasi yang agak ha, ha, memuaskan sekarang ni. Ha, Cuma itu saya tak ada. Ha. Itu tak apa-apa sebab, sebab tak ada suhaid lah ya, betul. Ya. Ha. Ha. So so dengan prestasi cemerlang ni agak-agak apa eh? Kita kita tak mau tak mau kata kalau hmm. tapi kita maintain. Ha. Ha, pastikan yang terikat sebab depa ni tim kuat eh. Ha, betul. Ha, sebab depa tak pernah kalah eh. Ha. Kalau kita nampak. kita boleh maintain insya-Allah. Oh, boleh ya. Kita buat posisi Mereho atau Mbah. Oh. <laughs> So apa kosong? Kosong-kosong. Kosong-kosong. <laughs> Okay, Bu Fran sebagai uh, coach lah, coach. Agak-agak apa? Ish, boleh lah, boleh lah. Boleh lah apa? Boleh lah. Ha? Dua besar lah, dua besar. Dua besar Okay, siapa lagi? Cok, cok lah. Kita pergi cok. Bawa-bawa ha? lampu. Lightman, kita ada light lightman lah ni. Oh. Lightman, lightman Liverpool lah. Liverpool. Okay, lah, cok. Oh, akhirnya. Ha. Nombor enam kembali. Nombor enam kembali. Oh, so, spotlight eh. Nak tanya, agak-agak apa-apa tadi? uh, disebabkan ini ibarat orang kata apa tingkatan 4 lawan tingkatan lima so kita 13 tahun dulu 13 tahun eh so kita jangan predik soal-soal lah. sebab hari tu orang kata apa agenda kemenangan tertangguh so ni saya mengharapkan seri tu dah cukup baik kalau menang satu kosong pun besar rahmat lah. Oh, ha, itu je. Pandai, pandai. Okey, okey, baik. Ya, Jom, apa-apa pun. Ni ada bear. Ni ada bear. Peluh, peluh ni, peluh. Peluh dah peluh. Elak, peluh.

Expo sihat? Ya. Alhamdulillah. Eh, hey, ya, Fazal sini Fazal. Ya. Sini. Fazal. Sini sini. Ha? tanya soalan-soalan sulit ni. Eh, janganlah <laughs> Agak-agak lagi menang apa? Ha? Agak-agak menang apa? Bang dak lagi nak tahu ha? menang. Betullah agak-agak kan. Sulit sulit. Uh. Ha. ha tiga kosong, tiga kosong. Tiga ah. kosong, kita tiga kosong. Ah, siapa tiga tak tahu? <laughs> pandai lah, pandai, pandai, pandai, pandai, pandai. So, dah habis dah kan semua yang main? Dah habis dah. Okey. Si lampu kau bawah. Okey. Kereta depan dalam rumah kau. Okey. Bang dia depan. Okey. Okey. Okey. Eh? Okey, kapten. Eh? Mesti hiba. Okey. Okey, kita